smagu kai užsienio knygynų lentynose galima rasti ir mūsų autorių kūrinių štai kristinos sabaliauskaitės istoriniai romanai silva rerum milžiniškomis ovacijomis buvo pasitikti lenkijoje o alvydo šlepiko mano vardas marytė puikavosi geriausių the times sudarytų knygų sąraše Alvydo Šlepiko romanas apie skaudžius rytprūsių vokiečių vaikų likimus pokariu išleistas 2011-aisiais, tačiau didžiausio tarptautinio populiarumo rašytojas sulaukia pastaraisiais metais. Užpernai Berlyne autorius apdovanotas prestižinė Georgo Dechiaus premija. O pernai pasirodęs angliškas vertimas pavadinimu In the Shadow of Wolves užkariavo ypatingą dėmesį. Garsus britų dienraštis The Times lietuvio romaną paskelbė geriausią mėnesio knygą vėliau įrašė ir į geriausios metų istorinės grožinės literatūros sąrašą. Kas padėjo knygai taip išpopuliarėti? Rašytojas įsitikinęs ne tik istorinė tema, bet ir knygos stilius bei struktūra. Mintis rašyti romaną atsirado labai paprastai. Tiesiog atėjo žmogus Richardas Savickas ir pradėjo pasakoti apie savo mamos istoriją. Mane tas labai sudomino, aš jau, prie, jau buvau girdėjęs šiek tiek apie vilko vaikus, kad tai yra rytprusių vokiečių vaikai, kurie po karo e, ėjo į Lietuvą ieškodami galimybės išgyventi. Aš labai ilgai negalėjau niekaip sugalvoti, kaip sudėti į vieną vietą medžiagos, kurios buvo tikrai daug. Ir tų įvykių vienas už kitą skaudesnių, aš buvau prisiklausęs, prisirinkęs, bet paskui supratau, kad reikia padaryti tokią knygą, kuri būtų lengvai skaitoma, kad jinai būtų pakankamai nedidelės apimties, kuo mažiau žodžių, kuo daugiau konteksto. Autorius samoningai pasirinko lakonišką formą. Aš labai tikėjausi, kad e, skaitys paaugliai, todėl ir pasirinkau labai vizualų pasakojimo būdą. Apie kai kurios dalykus, kurie toje knygoje aprašyti, jie yra ganėtinai žiaurus ir apie juos kažkaip postringauti ilgais sakiniais ir ilgom pastraipom irgi nesinorėjo. Todėl automatiškai atsirado daug tokios lakoniškos kalbos, lakoniškų trumpų sakinių. Ir Man atrodo, kad tai yra, kodėl jinai patinka ir užsienio skaitytojams. Alvydo Šlepiko romaną angliškai išleidusi Britų leidikla pasisiūlė tapti ir autoriaus agentę. Pardavinėja knygą vertimams visame pasaulyje, pristato festivaliuose, mugėse. Lietuviškas romanas pastaruoju metu vis labiau traukia užsieniečių akį. Tarp verčiamiausių autorių ir Jurgis Kunčinas, Richardas Gavelis, Valdas Papievis, Saulis Tomas Kondrotas, kiti dabartiniai ir jau klasikais tapę rašytojai.